be Metal Boy! yeah. <laughs> Hey, come on. Oh. Hey! 走り合う一緒にしてるおばさんたちはヤンキーと君らを一緒の目 辛いねヘッドバンキングやったら首がムチ打ちになっちまったよ四十過ぎた俺らにはちょっと答えるねバカにしてるわけじゃない懐かしいけどこういう俺も昔はカモンビールザノイズをやってた Everybody say カモンビールザノイズ the noise. Guys, look y o boys. We get why, why, why. Hey, come on! Why, why, why? 最近 Tokyo! ハードロックとスラッシュメタルヘビメタの子が違うとさ。はいごめんね俺たちはやってる曲が全部同じに聞こえる ーツが似合うのはステージの上だけ